Muremi Murage, mnajua yeye mtoto ya Stanley Murage, yule alikuwa strategic advisor ya Mwai Kibaki. Si mnamjua Stanley Murage? Givayu Magako. Eh? Givayu Magako. Si huyo Murage alipeleka Kibaki mzuri. Mimi nikaona vile huyu Murage alipeleka Kibaki mzuri, wacha nitafute mtoto yake pia anipeleke vile alipeleka Mwai Kibaki. Sasa huyu ndio senior advisor katika ofisi yangu on coordination of development partners katika ofisi ya naibu wa rais. Na sasa wewe ukipata wazungu wamekuja pale, ukiona kitu imeanguka unachukua unakipiza kirenyaga, alafu tunasonga. Tuko pia uh, hii mrango, mrango ni mudi hapa, Your Excellency, lakini iko chairman yetu ya huyu mrango huyu hata kama ni mtu ya wimbo ni mfanye kazi lakini upunguze nyimbo sasa sasa ni wakati ya kazi huyu mrango ndio chairman yetu ya agriculture na ndio mimi tutafanya kazi na yeye vile rais ametuagiza kung'ang'ana na hii watu hii makatel na rais wewe utuchunge hii watu ni mbaya hii makatel rais tafadhali wewe ni ndugu yangu you are my brother usiniwache katikati sababu hii watu tayari wametoa pesa kulipa watu ya magazeti kutuchafua they are ruthless lakini this thing must be done one time and why we could not succeed in assisting the farmer ni kwa sababu wale walikuwa kwa serikali ndio wenye kunyanyasa wakulima why we are going to succeed is because president william ruto and i have no interest whatsoever in the coffee tea and milk subsectors. The president's interest in tea ni ile majani chai anakunywa peke yake, kusema ongeza hii turungi ikuwe more, more, more better. Sisi hatuna interest yeyote, na kwa hivyo rais wetu vile umeniagiza tushikane na hawa, tumeongea na Wamchomba na Gishimu tuunganishe tea and coffee as one caucus. We are going to meet the governors au Makatel. Rais ameniambia between mkulima wa chai na mwenye kukunywa chai iko mlolongo hapa, watu karibu ishirini. Ameniambia niondoe hiyo watu, niwaondoe ama wakae eh? Tuwaondoe kati ya mkulima wa kahawa na mkunywaji, wanatulipa 8 shillings, wanauza pale elfu tatu. Hii mlolongo watu kumi na saba wanakula hiyo pesa. Sasa rais ameniambia wewe ondoa hiyo watu, tuondoe eh? twanyita rwathathia ndä må kå mä mateke yeah. Yeah? rais na wewe utuchunge tafadhali hii watu hii watu ni kali lakini tutang'ang'ana kama hatukutishwa na watu ya system na deep state na azimio hawa watu wanatuweza so huyu mrango ni senator wetu na ndio chairman uh, wa kamati yetu ya agriculture finally tuko na huyu dr jeremiah hata ile kalamu imeteua yeye rangi haijakauka rais amemteua kuwa chairman wa National Standards Council ashikilie pale na sasa wewe ufanye kazi unatoka pale Mwea na watu ya Mwea mambo bado mambo ingine iko asante sana lakini sasa gavana wewe sasa natuko na wewe na hapa naona gavana saa ingine wanachanganyikiwa wewe unasema rais ajenge retreat center peke yake apate baraka peke yake sisi tutatoa baraka wapi na unajua rais anatupenda lakini baraka hawezi gawia sisi kama ni pesa angetugawia so gavana rais akikubali uite sisi wote hata sisi tunatafuta baraka kwa mwenyezi mungu ndio tusaidiane pamo kwa hivyo watu yakerenyaga andu akerenyaga jamba rino ino ino ĩtagwo ruto nĩyo mwathurire kwĩyendera kana kũringĩrĩrio ma ĩno ni mwakena ni ukire ni mwakena ndĩ ndiamũhete ũhoro nĩ ndamwĩrĩte kana ndiamwĩrĩte ngĩmwĩra ũcio gũtirĩ kũndũ arathiĩ mũndũ nĩ ũrĩkũ na rais wetu tunakushukuru hapa katika mount kenya we made a conscious decision to support you not because you had an arrangement with uhuru kenyatta no Not because you are college no. But because you have a pragmatic, clear strategy to revive our economy and put money in our pocket. That is why. And so far, Your Excellency, you have started well. Na ndio nataka kuambia huyo mzee ya maandamano, tafadhali please, enda tafuta wenye walikuwa kuunga mkono, wachana na huyu rais wetu. The president is busy, he has work to do wewe umeenda umetafuta mzungu pale, naitwa Jeffrey Smith, ni mfanyikazi yako, he has a contract with you, he is a consultant. Unatuambia ati yako ati na hati whistleblowing. Didi amesema filimbi ilikuwa kule kwa World Cup. Hii filimbi ni nini unafanya nayo saa hii? What you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee, wewe tunakuonea 18. What you are doing is what you have done all the years. 1997 ukashindwa na Moi, ukaleta kisirani, ukamtisha nini nini, ukaitwa, you came to government through cooperation, ukakuja ukaharibu serikali ya Moi. Aliharibu au kuharibu? Katoka hapo 2007 tukakulima na Mwai Kibaki, ukaenda nyumbani, ukaleta shida, ukaitwa, ukakuja through nusu mkate, ukatatiza serikali ukakuja hapo tukakushinda 2013 ukajaribu kuleta shida. Uhuru akitaka kuita wewe, huyu alikuwa deputy yake akamwambia, hapana, wachana na hii mtu, atatuharibia serikali. 2017 tumekushinda, umeleta kisirani, umeuzia Uhuru uoga, si alimuuzia? Sasa Uhuru akanunua uoga, akamuita kwa serikali kwa handshake. Aliharibu serikali yetu, hakuharibu tukakwama unga ikatoka 90 shillings mpaka 230 deni ikatoka 2 trillion mpaka 10 trillion vijana milioni sita hawana kazi watu crb 14 million barabara zote sikasimama everything wewe raila ukiwa na uhuru mkaribu everything mkatuachia nchi hakuna chochote nikasema pale kasarani mkasema mimi ni mjeuri ati nisiongee mbele ya wazungu Kwani wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza? Kwani mnawaogopa? Si lazima tuseme ukweli. Sasa hii maneno unalete, tunakujua. Unataka tukulete namna hii ati uoga atitukuite Ati vile tulienda hapa Nyanza juzi atunafikiria tunaweza kuita wewe. Wewe hapana uzia huyu rais wetu uoga. Ino ni chuma guru. Ati huo. Loyo ndio wanawajakie mwe. Eh? Rais wetu nakuomba kwa niaba ya wale tunakusaidia, hii mambo ya hii mzee tuachie. Dawa ya hii mtu ni mtoto ya maumau. Wewe kaa kando, kaa kando. Wewe rais, please endelea na mambo ya uchumi, utusaidie mambo ya hustlers fund, utusaidie utafute pesa ya kulipa barabara, uniunge mkono na hawa, utusaidie mambo ya chai, kahawa, mchele, tusaidie mambo ya hii mzee. Wewe kaa kando, wewe kaa kando. Ndio. Eh? Hii mambo ya mzee tukiwa na hii akina Dede wa Iguru wachia sisi. Lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbuge alikuwa ya Daragwa. Mwenye kutuma yeye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragwa. Si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee unamtuma ya nini na hiyo lugha ni yako hiyo lugha ya kuunganisha watu it is you we know you we see you we understand you don't send that fellow from daragua talk yourself and we are here tumanyana na wewe huyu william ruto huyu president wetu one of my duties as deputy president is to protect his leadership na hakuna mtu ambaye atagusa yeye na rais, tafadhali wachana na mambo ya huyu mzee. Tuko hapa kuanzia kesho, tutapangapanga na hao vile tutakaa na hiyo watu, na hiyo maneno ya kupambana nao tunajua hiyo. So utatupatia nafasi wiki moja mbili, tuweke hao kwa laini, wakiingia laini turudi kwa mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Ndio mkwenda sasa. Bishop Waderi, asante sana Your Excellency, tulisoma na huyu bishop na amesema vile mimi nilikuwa na shida. This is true nilikuwa nakuja 5 kilometers na kurudi 5 10 lakini naona tu ameona ataharibu heshima yangu kusema ukweli angesema pia my feet were jiga invested Sinio, nilikuwa nimekuliwa na gage nilikuwa naenda namna hii hii miguu yangu ilikuwa imeharibika nimekuja nairobi nimepanga paka mpaka nimerudisha laini twari ni da eh? twari tu da nä mwä nä cia mä themba igana igana eh? ya kĩongo eh? ya he sisi bishop sisi tunatoa shukurani pahali mungu ametoa huyu president wetu na mimi na hawa wote tunashukuru mwenyezi mungu dakena ndaneta president ndimwire ngai witu amurathime amwike wega murore magukumia amwaragamirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari mici yanyu yurage irathimo ihiana mbura njega